Ром, Рома, Ром, чуєш? Давай текіл, текілку Санрайз. Нема. Знімай. У мене нема номера, може навіть бігу. Там уже ну, немає, не так сука, видос. Ой, вообще сильно. Нашел. Так, куда? Куда? Салфетку? Да. Стакан нет. Дай закуску. А почем сок? Давай, Роман, разлей. Разлей. Оп. Ага. Я понял. Ладно, давай, я тебе наберу телефон с собой. Давай. <laughs> Есть, сука! Есть! Запыть наливай, Ромыч. Да собишь. Та й мені давай наливай. будем с тобой, Максим. Давай, я собі. Давай, Та он же рядом с таким, она. Обслуживай, ты обслуживай, а он шикарный. Глянь. За тобой Ну, Игорек, убери руки. Вот так. О, шоу, блин, когда я сейчас опять тут начну. О, о, о, о, о. Алло, алло. Давай, руки, правда? Опа, Та не все їбать. Як не все. Я лучше тобі... Ти теж туди став. Та ми може друге ж нальємо. Ми лучше я тобі все нальємо, щоб ти потім опять тут не хуліганив. Руки, правда? Не, не Сюда. Не, иди сюда, давай, Крыш- давай. крышку, да, да, не говори. пугай. Давай, иди сюда. Оп, Опа. Упала. Насечка, Роман, насечка. Нет. оп, ебать. А що таке шипить таке, да? Ні, ну що, це, що не може дозволити тобі віддихнути, правильно? Правильно, надо сбегать. Правильно. Правильно, Роман. Я согласен. Ну ты как серьезно. Каламай. Ну, бля, сука, за- заебалась снимать. Ну, блин, знакомый, сказал, чизи, блядь. Чуєш ти, сука, чиш нах, на, о, все, в'їбав, сука. подводку. Тебе теж сьогодні. Легко. Не Да, ну, а, дивися. Ой! Блядь. Sen bana. Буквально пошло. Так, все нормально. Та що ж, та ні, ніхто ж не каже. Сука, гаць минута нахуй. Так я ще кажу, тут є що этот. Роман, На, дивись. на, на, на, на, дивися. Е, Дивлюсь, Да, дивлюсь. Да, дивлюсь. Давай, ну йди, йди. Дивись, що там. А ну десь тут включається. А, да, Роман, спей. А. Ах ты пата, сука, вскочил. <laughs> Рома, дыха ты. А о, о, о, братан, дышь. Контролируй, контролируй. Провоцируй, я провоцирую. Хорошо, хорошо. Давай, давай, давай. А ты давай-ка, Фрайер. Tio tem proeiros dom da zona. Tio, acho que não, pouco dá tempo ali. Tio, dia pra mais tempo.